no només serveixen per reconèixer la contribució de les dones a les lluites col·lectives, sinó també perquè empoderen i ens donen un mirall i un exemple de referents d'emancipació que ens han de servir per donar-nos força i per avançar cap a una Barcelona més lliure, més justa, més democràtica, és a dir, una Barcelona més violeta.